good morning anche se direi più uh, buon pomeriggio perché uh, praticamente sono praticamente le 2 meno 10 uh, eh, mister master maestro o semplicemente o semplicemente David January 5 2022 and it's uh, Wednesday uh, here in Naples um, 62 Fahrenheit around 17 Celsius and this means that non è quella giornata veramente veramente veramente veramente fredda con questi giorni in questo periodo sì io dire siamo anche un poco più sopra della media comunque in generale come dico sempre io invito sempre a vedere il video sul freddo che ho fatto qualche giorno fa perché non, e eh, per capire perché non sento il freddo più di tanto. Uh, come detto, separo sempre il video dal report, dal video sul pensiero, uh, sui pensieri. Anyway, as you just see from the window, da questa e soprattutto dall'altra inquadratura come vedete adesso Today we have, today we have, dopo finalmente i primi quattro giorni di buio, those beautiful blue skies and golden sunshine, and I think, yes, I think all along the way, eh, fino a quando non sopraggiungerà la sera, cioè tra, tra diciamo qualche ora, eh, è eh, bene così che non c'è nulla da dire, eh, said this. So from the mythical window with the color the curtain, sublime oggi nulla da dire, and it's uh, green. shooter behind me on the top already the shot and finally from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 have a great day all the people follow the channel and the reports Uh, sì, mi raccomando, video sui pensieri separato da questo. Uh, sì, un saluto veramente a tutti. So again, Agret the Immol, these people, and everyone too.